Hi guys, welcome back to Junris Vlog and reaction For this video reaction, let's go to our favorite country which is Russia. Privyet and spasiba to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail is This is Prince Alexander Nevsky with this read uh, new comments of foreigners and credit to the owner also with the video to Fifth Cornell. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button. Click on notification bell so that you'll be updated on future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it, guys. I really want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles. I will give you some little information with regards to this video. On September 15, 2021, in the Peace region on the shore of Lake Pepsi, the opening of the memorial complex of Prince Alexander Nevsky with the squad took place. The opening of the memorial on the shores of Lake Pepsi has become one of the central events in the celebration of 800th anniversary of the birth of Alexander Nevsky. Wow! The sculptural composition consists of the figures of a prince and knights, over which a banner and two banners with the faces of Saint Platter. The lands near the monument are planned to be given the status of the field of military glory. Bravo! Nice! There will also be a museum pavilion with a battle of the ice diorama and artifacts found at the bottom of the lake 5C. Wow, goodness, I really, I'm so excited with this one. Thank you so much for the owner of the video, Tip Corner. I really want to know and see how amazing it's. Wow. monument of Alexander. I love the music. Love it. Oh, this is the monument. Oh, wow. Oh, I got Wow, this stands for the monument of how the Russian fought in and there, these are the soldiers and the heroes of the time. которые уважают свое историческое прошлое. Они разрушают его, как некоторые другие страны, с помощью своих бригад. Вы молодцы. Странные монархи должны прекратить вторгаться в Россию. Это будет не самым лучшим ходом для вашей успешной военной карьеры. Результат наблюдений жителей Техаса. Россия строит памятники в честь своих предков, а американцы сносят свои. Какой контраст! современные памятники в Европе не имеют ни души, ни даже никакой эстетической ценности. Но в России вы видите нечто потрясающее. И это дает вам уверенность в том, что на свете все еще есть здравомыслящий, патриотичный и умный политический лидер. Немцы постоянно были нежеланными гостями русских. Последний раз русские учили их хорошим манерам в 1945 году. Думаю, что определенные выводы были сделаны. Россия – это великая страна с очень богатой историей. Мне очень жаль, что мне пришлось пройти через ленинизм и сталинизм, раз они были нашим противником во время Холодной войны. Русский народ очень дорого платил на протяжении всей своей истории. Россия несла огромный вклад в западную культуру, науку, искусство и особенно в музыку. Их никогда не следовало рассматривать как вражескую нацию, а наоборот радушно принимать как часть наших европейских предков и культур. Really influence for other country how the потрясающий парк и а память. Это имеет огромное значение для людей, лучше, чем всякая чушь социальной инженерии, которую мы видим тут на Западе. В этом разница между укреплением общественно-национального единства и усилиями по его разрушению. Very это великолепный памятник. Россия имеет великую историю и без сомнения может гордиться своим народом. Молодец, мистер Путин. Bravo, Good Jan. Святой Александр Невский, молитесь о нас. Да благословит Бог всех наших православных братьев и сестер Святой Православной России, от вашего православного брата из Бостона, США. Wow. сне необычайно Твоей одежды не коснусь Дремлю и за дремоты тайно И в тайне ты почиешь, Русь Русь опоясана реками И дебрями окружена С болотами журавлями и смутным взором колдуна, где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел ведуны сворожье не чаруют злаки на полях, и ведьмы тешатся с чертями в дорожных снеговых столбах, где буйно заметает в юга до крыши утлое жилье, Девушка на злого друга под снегом точит лезвие, где все пути, все распутья живой клюкой измождены. И вихрь, свистящий в голых прутьях, Поет предания старины. Так я узнал в моей дремоте страны родимой нищету И в лоскутах ее лохмотьи души скрываю наготу Тропу печальную ночную я до погоста протоптал там на кладбище ночую подолгу песни распевал И сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил в какого бога страстно верил, Какую девушку любил, Живую душу качала Русь на своих просторах ты и вот она не запятнала первоначальной чистоты. Дремлю и за дремотой тайна И в тайне почивает Русь Она и в снах необычайна Ее одежды не коснусь она и в снах необычайна, Ее одежды не коснусь. that was astonishing. I really love the add-ons on this uh, beautiful and amazing uh, video, like the music. It says that how love can be conquered in such a beautiful country. And Deep Corner, you did an amazing job. I really enjoyed watching with this one, especially thanks to the government, especially to Vladimir Putin, putting up with the uh, monument of Prince Alexander Nevsky that's the honor of how he is like how he fought for the country how he his men also going fight for the country and like to protect with the country and this is how beautiful in this video because you really have to honor that people will always been remembered history and history and decades for decades that these are the people who fought for the country and fight for the country to protect for the people in, in this country my goodness such a lovely and they put in a very nice place. The scenery of it is breathtaking. I cannot imagine how many days they put up on that one. At least many peoples, even the foreigners, even like uh, the Russians or other people can see and go in there and read the history. And it will be remembered that these are the people who are truly a heroes of Russia. And that's beautiful and amazing. Thank you so much. I enjoyed with this one because it really gives us an history of how Russia did an amazing job during those times. And the last part of it, the songs, it's phenomenal. I love hearing it's uh, like so classical Russian music that we are hearing. I enjoyed it a lot. Thank you so much. I hope you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also to my channel. This is Junris Vlog at React saying stay humble, so positive guys. If you want to connect my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyet and Spasiba to all Russian friends. Bye-bye, guys, and thank you so much. God bless po, and see you in my next video reaction.